老子博西哥神父屌捻鸠你老母个臭花閪丫，听捻翻两只古董流星唱片，中华民国四十二年香港和声歌林唱片第三十八期嘅衰仔何非凡独唱黑玉断唱歌，悲万国愁难过。 黑玉生涯真苦啊！我愿成三字恨啊！我怕听长角秋虫声唱和，怕见残灯烛影照住呢件血衣呀！落。 身受旧恨住心间，愤怨如狂，心苦楚。我恨我。 在我心那黃哀獨謀啊獨謀啊獨謀問我俾空啊望，拒絕我所愛還鋭意將我愛愛我。 满足。 不知佢原是地府啊正是家贼难防。为 loạn đi lãng nghe tim cho ngõ di lột sợi vào quán dạo hà đời xe 難過身啊，一誒歌，不要命啊！阿公無見，貧愁啊，豬錯。 亦变如妻，不了了灾。和。 系呀！怎了解呀？人难忘，只获得他所。 căng an biến ờ, à. thế nhất đời chi tình lối tham cô hận căng an an an an 愁水的乱如麻，好比四壁蛛丝怪不得话多情每事野兽魔。 春难我甘扑嘅火，求生无计恨啊越，可我欲把囚笼来打破，怎奈重门关锁，步难趋。 唉，我心系伊人，真苦楚，又怕佢翻难啊啊 sao dục a à, ờ, thằng à, à, à, bông bông bông bông因為不那見。

差，抑或与身内抬头。 难叫伴我，佢話湖北歸會我，湖北歸會我，痴心已所困，難去我望。 今已傻骨，世不金折道。父啊哥啊公，声声用啊公。哥知否我用阿公啊公，哥知否我比间无分数，仿似太阳天一弯。